como você se atreve a investir em combustíveis fósseis? Como você se atreve a ouvir os poluidores e não as pessoas? Como ouser-vous dizer a verdade la vérité que governam? Kapal na mukha ng gobyerno para sabihan ng mga kabataan na huwag lumaban. Meron tayong climate emergency, hindi kami magsastay sa mga classroom namin, hindi kami magpapatahimik. Como você se atreve a prejudicar o meu futuro? Verdade. Cunha, né? Música dessa faixa, abafou, São Pedro. Não muda, não bastos ng gobyerno para bigyan ng permit para mapatayo ang mga coal plant. Sandona kawi ko may bakatatara na bikake mamibani ni tikina, may paletir na may mikautamata may mura.